والله ده رقم ثلاثة كتلة لو يجي ينتر مني Watch out! got time, time, time, time, time. Team Colonel. кайф ну было Awesome. ولا واحد عندك قنابل awesome.